ow, ow, ow. 有人。 Ha ha ha!

Bom dia.

Don't let the big dogs out. cute. 啊哈哈哈哈哈！你太笑。